Saluton, cae bonvenon alia nova zamenhofa medito. Hodio mi volas legi con vi cae mediti con vi sur letero ad British Esperantist pri la deveno de la Verda Stelo. Temas pri... Suficie mallonga letero, quiu aperas en la originala vercaro ie pagio quans quartcent quindexes. Quartcent quindexes. Carae signoroi, pri la deveno de nia verda stelo, mi nun iam ne memoras bone. Shainas al mi, che pri la verda coloro, iam attentigis min signoro Geogegan, cae de tiu tempo mi comencis el donadi verco vercoin cun verda covrilo. L'attentigo estis tutte sen intensa pri unu brosciuro, cion mi tute hazarde eldonis cun verda covrilo, li rimarcigis al mi che tio estas la coloro de lia heimo Irlando. Tiam venis al mi en la capon, che ni povas ja rigardi tiun coloron, kiel simbolon de espero, cum maiuscla E. Pri la quin pinta stelo shaina salmiche unue gin presigis sur sia grammatico signoro de Buffon. Tiu placis salmi, cae mi prenis tion kiel signon. Poste, per associado de la ideoi, aperis telo con verda coloro. Eble viam conis citiun historion pri la origino de la verda stelo, eble ne sed la puncto quiuna mi volas porti al via tento estas suffice flanca. Do temas pri la gravezzo de la historia memoro. Quelfoie aperas eh, novigoi en esperantuio ca en enur, pri, ni diru, pri culturajoi, chi è la verda stelo, la verda coloro, pri kiwi ni ne tro attentas kiam ili aperas mi memoras ke mi partoprenis unu el la unuai gufuioi en Italio, en la naudecae, cioi tiu gufuio estis suffice experimenta ancorau, cae felice mi interviewis homo in por si el eh, kiu uh, venas la ideo en la capo unue kai mi scribis pri tio en mia magistra di dissertajo pri esperantologio kai mia sie tiam neniu vere comprenis la gravetson de gufujo kiu estas grava parto de la esperanto kulturo nun post uh, tiom da jaro i fakte do mi pensas ke estas grave teni la historian memoron por la poste ula memoro cai a parte non tempe en la nova covima epoco che ha multa iaffero e draste changigias cai eble la malnova i voioi ne blu ireblas almenau ne lau la antauai manieroi. Do, cium vi pensas pre tio? Ciu ni suffice attentas alnia historia memoro ciel uh, esperantistoi, cae generale? Do, ien caso por cum mediti. Dancon pro vi attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.